Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Geoshn Big Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con una parte rápida y después con una lenta, así que comencemos. Muy bien, esto fue todo el video tutorial de esta semana. Sé que fue un poco corto, pero es lo que pude sacar de la canción. Así que, sin más que decir, vamos ya a la parte lenta. ¡Chao!